esto no lo lograste? No, no, todo El último que salió enterito larguito estuvo bueno, ¿cierto? ¿No grabamos entonces? Démosle uno. Es que tengo imágenes de ustedes dos. A ver, tratemos de, tratar de juntar todo. ¿Todo de arriba? Sí. Ya lo vamos. Último. entonces yo voy a ir metiendo, voy a cambiar la batería solo, autónomo, no de, con usted. Ya. Excepto la única que estamos haciendo juntos es del, del 1-2. prácticamente, pues entonces ahí estaría cumpliéndose el, el principio compositivo. Está bueno. Vamos. Cuatro. dos cosas, yo creo que podríamos meter más la voz y que el mismo también apoye.